父さんいつでも行けるよし起動させるぞおおおお 兄さんフフフフフフフフフ。 <laughs> 失礼ドクトルドクトル光明寺ですなあなたはああ亡くなられた一郎君が留学していた自分多少の縁がありましてな一郎ギルヘルバートですはじめましてこの手紙を一郎があなたにええ 失礼でなければ私は一郎君のこの依頼に応えたいのですあなたの作ろうとしているロボットいや人造人間の開発資金を援助したいお言葉はありがたいのですが私にはもうそんな気力などつまり先立たれ一郎までも失い私にはもう 何もないのですお気持ちはお察ししますしかしこれが結果的に一郎君の最後の願いとなってしまったそれをあなたは無にしてしまうおつもりか私には難しいことは分かりませんでも 息子さんの望みを叶えてあげるのが何よりの供養になるのではないでしょうか奥様奥様ではありませんわああ紹介が遅れました彼女は秘書の坂本千草と申しますお母さんあなたとギルは 恐れるな機械だできるだけ楽に天に送ってやろうというのだお前の苦しみがわかるのは私だけなのだからギルをどこまで信用したらいいのだろう資金援助の見返りに次々と新たな人造人間のオーダーが来る兵器となりうる人造人間ギルは彼らをどうしようというのか 昨べもいるよりコウモリ型ロボットの開発状況の確認があり開発途中の良心回路ジェミニーをそのロボットに密かに埋め込むギルがよからぬことを考えた時の歯止めとなればなぜうずく良心回路 両親の呵責バカな嘘嘘やなんとなんと私は愚かだったのだあの事故まで切るの嘘でしょ 機械だわお前さんの二郎は私が倒した。 父さんいつでも行けるよし起動させるぞおおなんと私は愚かだったのだあの事故も全てがギルの策謀だった 奴らが私に近づくためだけの理由で一郎は殺されたのだしかもしかも信じられないことに妻までもがギルのスパイだったのだ分かったわプロフェッサーギルにそう伝えておいてお母さんギルって誰お母さんお母さん嘘 <laughs> 嘘よそんなの嘘よ 気がついたようだなジロー無事だったのねふん運がいいのか悪いのかあのまま砕け散った方が楽だったかもしれんがねジローそうだ機械だせめて楽しもうではないか 我々が演じなければならないこの悲劇を二郎美津子さんシンプルなポログラフィーこうもあっけなく引っかかるとはな。 この娘さんにうを抜かすあまり我を忘れたが同じロボットとしてはもう少し知的な振る舞いを見せてほしかったのだがねレクイエムは何が好きかねモーツァルトベルディそれとも優雅にフォーレかな 何を言ってるの無粋なロボットの総称だせめて美しい音楽で送ってあげたくはないかねよしてバカなこと言わないでバカなことかならば仕方ない意には沿わぬがシンプルに取り行うとしよう <laughs> 私の可愛いしもべたちだよ無論ただのコウモリではないがねあれもロボットなのサイボーグだ普通のコウモリに放電機能をつけただけだがあの数で襲いかかればさすがの機械ダーもただでは済むまい 嫌だ僕はチェンジしない美津子さんの前ではシロどうして <laughs> 何がおかしいのわからんのか奴はチェンジした醜い姿をお前さんに見られたくないのだ愛する人に見られるぐらいならいっそ死んだ方がマシだとな美津子さん僕を 僕を見ないでブラボー素晴らしい機械だ最高の道具だ見事な引き劇だ <laughs> 黙ってジローあなたは自分の姿を恥じる必要なんてない兄弟同士で戦わなければならない悩み悪い心と戦う悩みその悩みが 体の半分を不完全なまま残してしまうそれはあなたの心がそれだけ正直で純粋だからだからそれが形になって現れているだけ決して恥ずかしがることなんかじゃないのジローどうしてそろそろカーテンコールの時間ださらば機械だ我がしもべたちの熱き抱擁を受けたまえ 惨なものを見つめ続けるのもあまりいい趣味とは言えまい結末は見えているのだ時を待とうジローがジローが負けるはずないわ必ずチェンジして脱出してくるありえんね奴の考えていることなど所詮お前さんには理解できない機械とも人間ともつかぬ理不尽な存在として世に送り出された理不尽ない それが私とキカイダーなのだよ良心を持ったことを憎み悪に染まれぬ心を憎むそして誰かに愛されることなど決してない誰にも理解などできはしないじゃああなたに私の心が理解できるっていうのうん 人間みんなが幸せだと思ってるの人間みんなが誰かに愛されて生まれてきてるとでも思ってるの自分が一りぼっちだと思ってるのはあなただけじゃないのよそんな泣き言はもうたくさん何をざれ言ざれ言そうかもしれないでもジローは今も戦ってる化け物と呼ばれても みんなに意味嫌われてもいつも一りぼっちでそうかここは父の古い実験室ここで兄さんは死んだのねあの事件がなければ 私たちがこんな風に悲しみをぶつけ合うことはなかったこんな不毛な争いも必要なんてなかった我々は泣きながら生まれてきたのだかまるでシェイクスピアだなそれでもやはりお前さんたち人間には理解できないのだよ我々にはその悲しみから逃れる日は決して来ないのだから 何の音だこの周波数は音まさかジラなんと妨害音波を出してコウモリの音響探知をか乱しているというのかしかしどうやってそうか指で拾った弦の振動周波数を体内の回路で変換させているのか見事な機械だ決着をつける っ本気でその姿のまま戦うというのかならばやむをえん <coughs> <coughs> 言うことを機械だ 愚かなよほど人間の姿のまま死にたいらしいならばその願い叶えてやろう 巻き替えだこれでフィナーレ 私をにも私の心は揺らいだのだお前さんが私と同じ悲しみを持っていると言ったことをただそれだけのことに心とはこういうものか理屈では計らぬことを我々に知る機械が愛を知り己の醜さを恥じる 本当に不思議なものだ私のところに来て急げばこの傷も治せる設計図さえ見つかればジェミニーだって完全にいいのだこれ以上良心回路に振り回されるつもりはない楽になりたいのだでも治すつもりがあればとうにそうしていた良心回路のこと とよく知る者がギル様のところにいるのだからまさか父さんが生きてるというの誰だ楽になりたいと言ってるんだ素直にそうしてやれよ君は 对。 姉と弟2人でいれば寂しくなんてなかったでも追いたけぼりにされた時悲しかった後を追いかけた友達ができた嬉しかったでもその友達も機械だった次回「人造人間機械だ t アニメーション友達」